me, your hair. Huge career. Kim de Maat. Shall we begin? Let's begin.

gewoon heeft de zweetdruppel te veel. Uh, eh, die kan ik wel gewoon ons weghalen, dat is niet zo erg. Oké, okay, doei. Ja. Uh, nou, uh, ze tilt haar staart op. Ja, oké. Doei.